Hoje vamos ler Perashat Tzav, este Shabbat a gente lê Perashat Tzav, vamos falar sobre Perashat Tzav hoje, desculpa. E diz, os primeiros dois versículos dizem assim, Vai daber Hashem el Moshe lemor, diz Hashem para Moshe dizendo, Tzav et Aaron vedvanav lemor, se ordenará para Aaron e para seus filhos dizendo, Zot Torah Ta'olá, essa é as leis de Korban Olá, é o holocausto que falamos em Perashat Vaikra, que tem que ser queimado, e Ha'olá, Almo que da la misbeach colaila, este corban olá, estará os miembros de, la, de este animal, eh, porque olá es femenino, ¿cierto? En, la Torah por eso está escrito, Hola, almo que da la misbeach colaila, ficará queimando durante toda la noche, ada boker ateo, ateo amanecer, ve esa misbeach y el fuego de da quemará queimará que es de cuando se, eh, muchas veces, tenía muchos corban olá, y no daba tiempo a teu por colocar todos los miembros en la fogueira do Misbeach, entonces los Koanim ficaban tinha de plantón que justamente ficaban jogando esos miembros colocando esos miembros en la fogueira do Misbeach durante la noche entera y lo que he permitido, y no solo que permitido, sino que de hacerse de este jeito, para que o no no que que Corban, os miembros da, do, Corban no podían ficar fora do Mizbeach e passar toda a noite fora do Mizbeach, durante a noite tinha que ser consumido. Tudo isto é o, o texto, traduzindo simplesmente, do Pasuk. O Orahai Makadosh aqui tem uma explicação ligada com nossa galut, com nossa diáspora. E ele diz assim, eh, o Bederech Remes, ele traz em uma das explicações sobre este versículo, Ubederech Remez, Tirmoz con la Perashal, Galuta, Jarón, Shanubó. Pasó dando aquí una dica sobre el último Galut. Le me meitzavon nafshenu. Para nos consolar de nuestra tristeza. Kikolesh me anea nahem me aso birot oreja Galut. Cuando la a ve cuánto longo ficó esta Galut. Si você comparar, dice Orahaim Makadosh, Galut Mitzrayim fue 400 años, Galut Babel 70 años, en total 470 años, y cuando él escribió esto estaba en un año, ya está en un año 1672 desde la destrucción del templo, del segundo Jorbán, él escribió estas palabras, ¿qué vamos a esperar? Ya pasaron de estos 1672 nós estamos quase dois mil anos de Eulud, já passaram mais de que ele escreveu isso, quase 200, 200 anos. Então, Belogalut Debat, e não só o fato da diáspora, da gente estar fora da nossa terra, ela inui meumot, o sofrimento com os outros povos, diz Orahai Makadosh. Que com a ibn Israel e abodu o povo espalhado por todo quanto é lado e sempre sendo maltratado, falando bonito, maltratado pelos governantes. Então diz o Baruchaim, e qual é o consolo? Vem a Kadosh Baruchu, que ele sabe o que vai acontecer até o final das gerações. E, aparece, e ele avisa Moshe e indica principalmente aqueles que são Benetorá, aqueles que são grudados com a Torá. E diz para eles, Zot Torá Taolá. Zot, quem é Zot? Mizot Olá Minam Midbar. Almo la Mizbeach Kolalaila. Dois partes temos no Galut. Que a gente, dizendo para Hashem, sabe? Nós somos seu povo, que estamos com sua Torá Ribbon E ainda a gente está sofrendo neste galuto, com insurim, com pobreza, com perseguição. Então, Zotra Taolá, Almo Kedala Mizbech Kolaesh. Esh é o Esh da Torá. E na sequência, Ala Mizbech Kolalaila, em cima do, do altar, em cima do altar queimando, que os isurim que a gente passa se referem e se manifestam em relação ao Mizbeach, que são capará. E o Pasuk está ensinando que através desses dois meios, o fato da gente estar grudado com a Torá e dos isurim certo? Cola Laila. Como que dá a Mizbeach, cola Laila. Laila é comparado ao Galut, que é comparado com a noite. Até quando vai isto? Até o amanhecer. Quando vai vir logo o amanhecer, e o amanhecer logo vai ser e vai virar o jogo, certo? Então aí vem o consolo, o Rahai Makadosh vai dando outras dicas aqui em relação a isto, mas essa é a mensagem principal que ele manda, que a gente tem que a Kozruhu sabe. E aqui tem uma programação, e cada Isurim que a Israel passa, passou e passa, justamente cada sofrimento está contabilizado e é para purificar a gente, a gente está fiel a ele até a vinda do Mashiach. Na sequência da Prashá, a Torá conta, no final da Perashat Tzav, a Torá conta a inauguração por parte dos Kohanim. Quer dizer, Moshe viciou os Kohanim, aqui é a sequência, final de Perashat Tzav, início de Perashat Shemini, é desde Rosh Chodesh Nissan, quase um ano depois da saída do Egito, até o dia 7 de Nissan. Durante os sete dias tinha uma sequência de korbanot a fazer, são os chamados korbanot de, da inauguração, Rosh Chodesh Nissan, concluía nesses sete dias, quer dizer, final de Adar, Rosh Chodesh Nissan concluiu, foi o dia da inauguração oficial deles, e Moshe vestiu eles, como diz o Pasuk no início do capítulo 8, Vaidaber Hashem el Moshe, kach Aaron bet banavito bet abegadim bet shemen Agora, o procedimento era que também Aaron e seus filhos tinham que ser ungidos com o óleo da unção, assim se chama, e também os utensílios do, do Mishkan também tinham que ser ungidos. E então a Torá diz, na verdade assim, em Perashat Tetzaveh lá atrás, quando a Torá diz, então Hashem disse, você construirá o Mishkan, ungirá ele, e depois traz, cita a roupa e ungirá Aaron e seus filhos. Mas na sequência, conforme Hashem, aqui consta na Perashat Tzav, não foi nessa sequência, diz o Arahaim porque a gente pega, vê a sequência dos versículos, primeiro vestiu a Aaron e seus filhos, e logo pegou no versículo 8, capi, eh, versículo 10 do versículo 8 está escrito Vaikach Moshe Shemen Amishcha Moshe pega o óleo da unção, vai imshach et Mishkan, primeiro ungiu o Mishkan e seus utensílios e depois, na sequência, foi Aaron. Quer dizer que teve aqui uma interrupção. Primeiro vestiu a Aaron, inaugurou eles com a roupa nova, de Koanim. Na hora de ungir, primeiro ungiu, parou com os Koanim, unge o Mishkan e depois volta a ungir o Aaron. Por que é assim? Diz o Orahai Makadosh. Não seria melhor primeiro ungir o Mishkan e depois pega Aaron, coloca a roupa e faz a unção, a unção direto? Então diz o Orahai Makadosh, já que o versículo indica isto. Porque o versículo começou no capítulo 8, pega a Aaron e seus filhos, e vista eles. E depois diz, pega o Shemen Amishá pega o óleo da unção. Mas no, na sequência, lá em Perashat Tetzaveh, primeiro tinha que ungir o Mishkan. Então, por isso Moshe fez, ungiu primeiro o Mishkan, parou com, a, com o trato de Aaron e seus filhos, parou com o tratamento deles, o procedimento deles, para, viste eles, unge primeiro o Mishkan e depois unge Aaron e seus filhos. E pela sequência da coisa, a gente vê que Moshe estava certo, e apesar de parecer como se fosse uma interrupção. שבת שלום.